o les bargo sé. Yo no entiendo lo que pasa, sin embargo sé. Nunca hay tiempo para nada, pisi que lo meto en cuenta y le dormí una vueltas. Mis tulas me cansaron. ya no esperaré, en por despertar siendo lo que soy y no voy a parar.